اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقة الاحلام في TDA weekly news نشرة اخبار TDA الاسبوعية. الخبر الاول والاهم كان هذا الاسبوع هو اعداد المتعافين في تركيا يلي وصل لحوالي 85% تواصلت أعداد الوفيات في تركيا بسبب كورونا تراجعها إذ سجلت البلاد 17 حالة وفاة فقط في آخر 24 ساعة ليرتفع الإجمالي إلى 4746 وأعلنت وزارة الصحة التركية في تحديثها لإحصائيات الفيروس الأربعاء أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 137,036 شخص إثر تسجيل 946 إصابة في آخر 24 ساعة كما شهدت شفاء 2241 مصابا من كورونا ليرتفع الإجمالي المتعافين إلى 146839 وكمان في المجال الصحي صرح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن بلاده تخطط لتطبيق فحوصات كورونا على جميع القادمين من الخارج على خلاف أوروبا جاء ذلك لكلمة لقوجة عقب ترأسه اجتماع المجلس العلمي التركي الخاص بكورونا الأربعاء بالعاصمة أنقرة وأشار إلى أن العالم أجمع يشهد حاليا جدلا كبيرا بشأن إعادة الرحلات الجوية في ظل مرحلة تطبيع الحياة مضيفا أن الدول الأوروبية لم تقترح إجراء فحوصات على الوافدين إلى أراضيها وبالنسبة للقيود المفروضة على الحياة في تركيا أعلن رئيس تركي رجب طيب أردوغان عن رفع المزيد من القيود المفروضة في إطار مكافحة جائحة كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها ومن هذه التدابير كان السماح للمواطنين 65 عاما وما فوق بالتجوال يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء فتح قاعات عقد الزواج ابتداء من 15 يونيو وصالات الأعراس من 1 يونيو ضمن قواعد محددة موعد إغلاق المطاعم والمقاهي سيكون في الساعة 12 ليلا بدلا من العاشرة مساء كما أعلن عن نجاح علماء في إنتاج دواء محلي استخدم كعلاج لمعالجة فيروس كورونا وأكد أيضا أن بلاده كانت سباقة في تلبية طلبات 125 دولة طلبت المساعدة حتى اليوم حول العالم وفي نفس السياق تمكنت جامعة أكسراي التركية من تطوير نوع خاص من الكمامات مضاد للفيروسات والميكروبات من دخول الجسم خلال التنفس يعمل نوع جديد من الكمامات عبر نظام إلكتروني طوره عضو الهيئة التدريسية بقسم نظم المعلومات في جامعة أقصراي البروفيسور طارق يلماز وزميله بكلية الهندسة الكهربائية الدكتور إمري أرسلان أما بالنسبة إلى الرحلات الجوية فقد صرحت الخطوط الجوية التركية في بيان صحفي السبت أنه يمكن لعملائها إجراء تغيير على رحلاتهم بشكل مجاني عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول ومركز الاتصالات وأشارت إلى أنها ستعلن عن الخطط الجديدة لها خلال أقرب وقت ممكن وستكون هناك رحلات إلى 16 وجهة في أوروبا بالمقام الأول وفي المجال السياحي صرح نائب رئيس اتحاد أصحاب الفنادق في تركيا تاج الدين أوزدون أن الفنادق التركية بدأت استقبال الحجوزات للموسم السياحي الحالي مع عودة الحياة الطبيعية تدريجيا إلى العديد من البلدان في العالم نهدف لتحقيق نسبة إشغال 70% بالفنادق خلال يوليو تموز وأكد أن الفنادق تواصل استعداداتها لاستقبال ضيوفها بما يتماشى مع معايير شهادة السياحة الصحية لوزارة الثقافة والسياحة في تركيا وفي المجال السياحي أيضا استأنفت الولايات التركية المطلة على بحر إيجا غرب البلاد رحلاتها وبرامجها السياحية بعد انحسار فيروس كورونا وبدأت الشركات السياحية في المنطقة بتنظيم رحلات على طول الشريط الساحلي الموازي لبحر إيجا مع مراعاة قواعد الوقاية من كورونا وفي المجال السياحي أيضا ولكن في القسم السياحة الطبية أعلنت السلطات التركية عن فتح الطرق البحرية أمام المرضى الراغبين بتلقي العلاج في تركيا عبر ميناء تشاوجو بولاية ميرسين وقرهصويو بولاية سقاريا وأرسلت وزارة الصحة التركية تعميما إلى الولايات كافة تتضمن التدابير الخاصة بالمرضى ومرافقيهم الراغبين بالقدوم إلى تركيا لتلقي العلاج خلال فترة مكافحة فيروس كورونا بحسب معلومات استقاها مراسل الأناضول من الوزارة والآن إلى خبر خاص في شركة تي دي أي صرح المدير التنفيذي لشركة تي دي أي تركيا شقة الأحلام كاميران السيد فهد شعبان عن البدء في الجولات الميدانية لعملائها للاطلاع على المشاريع مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا من ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحرص على سلامة عملائها كان معكم كاميران خليل تركيا شقة الأحلام تي دي أي الاستثمار الآمن مدى الحياة كان هذا موجز الأسبوع انتظرونا في موجز أسبوعي جديد